oyo bamuyita chairman lc5 abo basirikale bamwalashinga oluvannyuma lwokubanenyako balina omuntu gwebakubye owa piki weekyamaanyi luzige oyo ekyamaanyi luzige lc5 Thank you. Ah. ate mumwagaza ki You know what I mean? bwe mwana bukuba eri erina mita lekodi kwekolera ekolera wansi w'amagye updf kwekolera nenno no no omanye gwe watido nno hmm. njagala kukubuuza gundi mm. amaje ga amini amaje gobote mm. mwagavumanga nti mabi but that bad army so called bad army mm. has produced celebrated generals katumba wamala never went to the bush lakala never went to the bush yes, I think Guti Wakotmaso never went to the bush. Andrew Guti. Hey. Eh. Yes. Hmm. simanyi nejojodro ngu yagendayo why is the moloding yes, nti sibaali babi but the, the command era ojja kwesanga abo bakatumba abamala baali mu magye gali nga bo tebabikola mm. tebabikolanga kuba baali knowledge bo baali bamanyi future gwe wotendera katumba wamala bakuba olubiri lwamu mbere nga yamukamanda kasese mm. mm. yagandise bimanyiiko ono owaland forces nagadi nasambuliya amanyi ayisisikigambibwa nti biyinza okuba bebyamujja nebwekiba ah, ah, kyekyo mm. ono owaland forces ah, amanyi kyebayita icc nti icc bwebekutwala upefo yowaserefu tohaidinga behind government orders akimanyi oyo lwero Eh, ne ne kudala lya major jino tekimanyi sinoza anti tamani graduate soka kati gwe bali bategeera nti mirundi okumuyita mu kintu is not easy ese kakati tugeze walabako kuwembule mm. eh? mm. walabako kuwembule ese senga nina omwana wano nanonera akatabo kange oyinza okuntumira ku mwana nanonera akatabo kange mu motoka yange bwebaweeri yes, katabaako bakayita ai museveni nedis mbabazi bak kaliku museveni nembabazi lwaki eh, nkugamba nti wembule bwe yajja mm. tumukunde yali hedi wa yiso mm. president namugamba nti yiso ette ababbi umanyi tumukunde kyagamba mm-hmm. give me a future insulative instrument mm. kuba byeŋenda okukola byeŋenda okukola tebiri legally backed this is eh, tukiyita tutya tukiyita tutya extrajudicial hmm. nti byeŋenda okukola okutta ababbi abo tebiteereddwa mu mateeka wanudde kayanja will be arrested gundi yagaana tumukunde naaga nemundu zange ezayisa omuzibale tezijja kgenda muwembule Hmm. first why he knew esebo yali amanyi nti abantu betutta today abatta bebayitanga abayekera luli abayekera bwebajja the answering kaputeni namiti yali wamanyi nnyo mubiseera bya upc mm. natta omusajja bamwyitangaani gundi eh, meja katabalwa mm. bajjawo ne basinkana ne muwanga nga delegation yabayekera mwanga nabaga nti mujje nemu kampala ntule nammwe mukakase nti obuyinza nze mbuyina baba baddayo all the people attended the meeting with muwanga we yakirud except muwanga namiti yafiira mu komera yes kakati nze nkugamba namiti was a lawyer yali asomye mateeka mm. naye yakozesa mu kiseera ekyo he did no nti katabalwazi people abayeekera will come and you answer lwakasisi bamugandi yatta abantu basatu mm. one of them yekiteewa dayano yali mu that's why diana believes he has, she has all of the rights to mess up things tikitaawe yafa lwakasisi abantu bebamuvunana basatu beyatta kwaliko nowa diana naye lwakasisi yamala emyaka abiri mu emeka mukomera hey, eh, kakati you see the moment fetubi tubitegeera nti look what the westerners Hmm. njagala okukubuulira n'abagoba abantu mu ttaka si bawesitaana omwesitaana asobola okujja mu kitundu omwesitaana bwajja mu kitundu ye nga ettaka alyagala omwesitaana toyinza mulabako omwesitaana yeekweka naye gundi e, e, e, ekiganda kya wano kyebakozesa okubba ettaka hmm. nkugamba no mu katabo kange kano why museveni need zimbabwe back nakugamba nti what's the achievements of housing finance managers uh -uh. like many people who are panicking tumukunde underestimated Ugand ugandans at the peak of his career tumukunde tumukunde conducted himself arrogantly In one incident, he told a gathering of northern Uganda politicians that he and others could make one of the army officers from northern Uganda an army commander. How could a brigadier have powers to appoint a general? Remember, J. Dong was a general, while Mukunda was a brigadier. This obviously triggered the public anger and he and he ended up embarrassing General J. Jordan. Furthermore, Tumukunde refused to surrender office to General Eric Kayanja as director of, as director of YESO. Yet, the directive had been issued by the president to that effect. Kayanja had to take office by force. the rich nobu mayombo deployed military police around tumukunde's office to evict him that's when general tinyefunza brought a bazooka claiming he wanted to teach tumukunde a lesson the standoff was later mm -hmm, uh, bali kakati nkugamba wano kubasagala kumala nyo budde mm. nti tumukunde yalemera ne mundu mukundi bamugamba okuwayo emundu za yesu nagamba okusinzira kukyowandiisakiraga nti ne muofiisi yali alemeddemu yagana okugiwayo eh, kubanga tumugeno kati kayanja tumukunde yagamba hmm. nti nze bajja kutuvunaana gye bujja hmm. nemundu zange ezawembule sijja kuzibawa eza yiso eza yiso sijja kuzibawa genda muwembule hmm. nti wanudde kubanga tulaba omusajja ate tumukunda kyayogera ogamba kyali kikyamu okimanyi nti omusajja wegindi omusajja we philipines hmm. yaleeta ekiteeso mu ggwanga okutta abayaganaki naye okimanyi nti palamenti yayisa etteeka eribayinsiwalinga abatta abayaga tudde palamenti yasooka kuyisa tteeka tebalivunaanibwa gye bujja eribaprotectinga in uganda it did not happen nti ekyo kyekyefananyirizaako eh. brigedia ye yakiraba brigedia tumukunde eh. yakiraba nagamba ntiyagala mbikole soko okolewekifananaf so these people abayigirize kyengezako okugamba mm. nti fe abayigirize tomala gankozesa kintu this is why they avoid us mm. fe ekituwonya baga nti oyo mirundi ekyo tajja kukikola bw'oba ononya wakuvuluga wakweyambisa odduke mirundi kanooti kyekituwonya kuba twavudde ku kintu kimu ti many people believe mm. ti mirundi mugezi nnyo kani pulidikit yes ŋenda kukusomera kani pulidikit mm. naye nga n'ebimu ebibaleetera obuzibu mu uganda you don't know how things work kati ngaekyo ekyaloko defense ekyaloko defense ne bwonaabuuza ni bajja kukubuulira nti bwe muba mugenda mu military training mm. eba ya myezi mwenda Hmm. emyezi esatu giba gyakumanyira balaks giba mirungi nnyo hmm. tambula negundiyo tambula nemondo eh, omutigwo eh, okuyimba kiro kirini wa uniformu vere enjoyebo hmm. eh, bafanana nga ffe mumawulire mwoli tulina kyetuyita establishing rapportoire nti if you come to host me tontandisako ki misa mirundi kakati throwing the bomb is the rust sikyakwetaaga oba onodde oba todde mm. thats why i asking embarassing question i the man was mentioned in the, in the green bank scandal mm. kubanga sikyakwetaaga throwing the bomb comes at the rust ki kakati nkugamba nti nabo bwe bakola mu military kakati emyezi esatu emirala tukiyita dehumanizing process nti kawanga yagamba yagenda ne president ye mozambique naganze musajja museveni mutyanze saddayo batunywesanga mumazzi ensolo gezinyweddemu nebatugamba <laughs> mudde mundaki mubinya mm. enyinyi za portugal ezali ziigabayikira zikubekubomu bomu tuzimanyire mm. naye ngaokugibeeramu ngaowulire ja wezisuula bomu kakati okubajjamu obwoga nti bomu buli lwekuba tekwata tekwatatango tekwata mm. kawanga yaŋama nti naddayo biskuit kawanga yanyumiza nti nga babawa biskuit mu abavudde mu university mm. naye nga bwawiiki namba kakati waberanga nabaana abala bali kulutu bano baki abo bo be bamanyi bwebayimirirawo kakati mmwe mumuli ba visitors nti naye gwe gaba biskuit gwe bakugambye okumala egundi ekyo sabuuni ekikola walaki kikuba kabi nekigo nekigimalawo n'amabaati nekigookya kasita okiteekamu how powerful it is kakati gwakinywa nokiteeka mulubuto kakati bakiragira enaku musanvu naye olwokuba wala gyalikwa highly demanded mm. ekisabuuni bakimaze enaku nnya mm. ekitegeeza amaanyi gakyo gonna fermentation nekigikolerawa ne wayini omutono wayini gwe munywa fermentation agikolera mulubuto wayini abantu gwe banywa wa myaka gyo Hmm? abazungu towulira nti old wine ni new bottle hmm. wine yo naali wano muno gwemuli excited nti bakola wine wine oyo akuba ebinywa kuba fermentation okukula akukolera mu mubiri gwo hmm. eh, ebinywa byonna ba omala genda wakojja kimbo oba wakokolira okugjako ono owa red oyo red wine oyo kyobulaba nti ono holy wine ali mu chaki nabino ebinanga nebino mubiri yannyo kati tibirimu amazzi mangi bino ebiranka nibiri biringa ensujju watermeroni watermeroni bya mukigo ebyabafaaza byambala olabe eh. ba <laughs> kati kyekamba nti abaloko defense deliberatly did not their course with cut short by three months hmm. because that amajye gankubuulira if you want to reason reasoning over police. Mm. A soldier has no time. That's why they are easy. Nze nabalaba nga bakuuma president. Yes, sir. Nga nange tebamanyi. Because owulira omusiru. Enze gondi enze gondi amagye walirabe ko barracks erimu gondi kalenda ya ya army ya government. Nti government structure yiyo. Bamamanyi. A soldier bamubuulya bubuulizi nti gwolaba ng'ataddeko kabbaaji gano oyo mukulu. atakayina yenna tomukkiriza kusala wano kimpa ekifaananyi kyenalabye ekyabadde ku joseph luzige kyamaani uh, wa disitulikt y'emityana bwegyasibamukkakkanyeko naye luzige yabadde munafu yaali ku nze ne bakula emifulege ne bakola ekyi ne balekwa babadudumya ne gabaggwako awo nga kabaweddemu nga babazingiziza nti eno tebafuna reinforcement neno emboko eh, neyogera nebipiira ne, ne, ne ni bwe badde n'omuliro nemmwonnayo ah, ah, akwatibwa nga kaweddewo <laughs> anti emifulejje gyonna tuba tugikuddemu mu luguudo netusulamu ebiti ebinene mukasizi bakuba essimu bokka banaabo okubayamba naye bwe gabagwako bwe bati ne babajimba <laughs> eh, that is incitement no uh, tosobola kuinsaitinga muntu atabali balina omuliro eh, eh, aline muno nkugambye gabagwako gabagwako you see mwekambabulire nti mbadde nkibaga nti local defense that is problem eto katonda atuyambye tikwaya bagirese mu lihaso nekunamira abantu hmm? eh, kwaya bagirese mu lihaso nekunamira abantu kati nyimba zobwemu tuzitegedde nze nawandise ekitabo kyange mpulidde ne palamenti bangebyeriko ti ababaka bapalamenti abakakiko kapalamenti babigobye naye mbaga nti problemu bwentunula mu uganda mm. ndabamu 1980 elections mm? yes why uh, ate beyakomawo teyakola uli konsiliatole statement yonayaga nti wenakoma wenja okutandikira dipi nga yamaanyi nyo wadde yali ebwereddwa mu nkaaga mumwenda yakomawo n'amaanyi mangi wayi ebibiina ebyo ebikadde birina bulancheri zaabyo once you burn it it retreats into the catholic church once you burn upc it retreats into the catholic the anglican church era dp initials zaayo bagitanga diini ya papa mm. ngaate upc bagita the united protestants of canterbury mu 60s to tell you where they belonged yes, kakati obote yateeka nnyo intimidi batta abantu bako thats why nti abadp decided to go for elections nga badde bimu byali tebinatereezebwa they thought that after the only way of protecting their people were dying nga bakuba amasasi bakola ekibabalumba ne babatta was to have elections kubanga balumbanga abesimbyewo mm. sokolabe eh, nti eh, mu upm ah, profesa gundi kyanga maakyo bamugaa nti oluzungu lumulemye english proficient test sebirumbi yena aluyita nebagamba the hall of westnile teyalonda nti waliyo olutalo nebagamba gundi ono omusajja mayengo yali alaga waabwe sese kulonda nebamukwatira mulukaya teyagenda kigundi kintu musoke yasanga erinnya lye ku lukala teririiko nga tasobola kulonda mm. kakati ebyo byonna babikolanga tu intimidate t nendaba gerimandaling gerimandaling kitegeeza apachi north apachi east apachi west apachi central mm. timugenda nemuddira ebitundu gyemuyina abantu constituency nemuzitemamu mm. eh, nga bwekiri kati kabineti eh, I'm where, why should the cabinet sit down and resort to gerrymandering? Because the senior president, president atude, omuntu gwe tuli agenda okunenyezebwa mu kiseera kino abawandiisi b'ebyafaayo gwe bagenda okuwandika nga tebamuyinaako mu masayi nankabirwa nankabirwa has played a very negative role in this period nga inipasuwensovu obwakatikkiro ayononekedde ddala shadi eroded ebintu byonna byali akoze ebyo byonna biva mu movement cocas president gwotanenyayakyeyalinaabinetblackmared ah, ah. kyovulaba bino yabibalekedde ebyakeedi ebyakina biga nti ebyo mbiwadde basyantis naye bonoonya kyamaani waabwe atakolangako yadde empiso takolangako nakikuwaaso takolangako yadde yekukumye bwati agwakozeyo ah, ebirungi atuyisiza mu covid lwaki erinnya lyo teriirabikabakuwa ebirabo nerobalimugamba tolinda namutwala kumuwa mudaali baba manyi biri feeke mwafiya yamuwamba kakati nze mbagamba nti kasamudda mu cabinet to create constituences mm. you are even undermining the electoral commission it would be the electoral commission to demarcate constituences kituufu kubanga the formula is now known every 50 people must have a, a, a representative why does it originate from cabinet nga namwe ba cabinet members were interested mm. ekitegeeza ba cabinet members batudde nti bantemereko kano omusajja gwensingira ddala okukyawa mu bintu ebyo yeeriyoda eriyoda yava mu constituency ewuwe najja mu municipality why basalangana ne ka muntu baali balina omwana gwe batagala nga bamanyi nti akola mu state house mbu museveni yamusimbyewo mm. omanyi bwe tebakola consultation erioda nava ewuwe naye yali mu state house erioda nava ewuwe mm. najja mu municipality mm. political masturbation why he wants to go to parliament heis already a minister but he shifts from here to go and block nga bwera bazanya gundi ka muntu nerioda bali bazanya gundi eh, ludo nti mm. akataddeko akalalo lemekkabuuka kakati tudde katonda nga bwasasula ge yali alowoleza mwoli mwana kakati tudde wazze katesumba kyamukola eh. ono yavudde mu finance <laughs> yavudde mu ura eh, eh. ah, awalaneewunyiza kati bakubaokumanya abasajja nga bakukyayi bagaimbwa eriyoda hmm. yazimba eddwaliro ngaakyali mu heres anti gavi yamuletera obuzibu mukati eriyoda addida abalwadde basirimu abatadde mu ddwaliro omwo n'abawa buli kintu kyonna mbw abagamba okulonda kuyina basangamu mbw eddwaliro terisiibula mbw okulonda kuyina basangamu balondeye ekyo kisoboka mu afirika bekisobola era bwekinaba kituufu sisuubira nti kituufu engeri naawe gyotakikakasa tamale sisuubiraeyo nti hmm. prisoners will vote akalukaali ah, ka bbiri mukaaga hmm. besigye naga nti abasibe bonna abali mu makomera balironda nti olumala okunonda nteekamu balala omanyi nti abasibe basiba emigugu nti bagenda do you think nti abasibe abali eruzira given chance to vote makomera gonna whom do they blame for their being in prison you think all of them are criminals saamu babasiba batwale ebibanja byabwe hmm. saamu babasiba nga baba banja mm. ye yatu ala disi ya musiba bana babibeta kaba musiba anga ajina kwani bayinzo kulonda gu boba yakale kutegera mudu ya basibe obusungu bwe bayina mm. kwata walo wa defense omutwale mu sero ya police omupolisi abagaye nti goyo gwemba letedde ye rod wa rod yo defense olabe mpiye zikulia ulabe mpi <laughs> kakati kano akasajja kabadde kainvestide mu bood wange obwavu bukatta kaliwa kenyini kekagamba ne batandika okuba emmotoka za gavumenti gayina ku likodi benanga ne baleeta ebyobusiru kati bwenakakuba byasirika so kyenkubulya kiriki nti suggestions ezimu zebaleeta hmm. the americans can vote outside why they know balina ebinkumu balinaki balinaki sisimu zaabwe zikola naye gwe ne pasipooti z'abachina bazirina bootamanyi buli kromeno yenna ali mu nsi ti gwe bakwatidde ecolombia alina pasipooti ya uganda gwe bakwatidde egeni kubezammwe bijanjaalo dola emitwalo eta ye pasipooti za wano biki byonna criminal ganga mafia ya wano likes money worshipsmoney kakati gwe ogamba otya oba obululu buno obwammwe bukyabatawaanya how kan sambole se n'abasibe balonde wano pulezidenti museveni abadde afuna obubeka eh, mu northern uganda e, northern uganda mm. museveni abadde tawezayo 10 wy abantu babadde mu kampu nga koni abagamba bwendaba obululu bwa museveni wano nja kubatta will these people vote wano mu state house mukitunuulire state house ono gundi gundi uh, meya wa kampala centro yani serunjogi serunjogi omanyi nti serunjogi yafuna obulu busatu mu state house olowooza aliyo naye ate obulu obusatu kwe yatuwangulira but he got only three votes from a state house how do you rule out the fact that somebody intimidates the other people a person who should express that's why tugenda fekeri mu bafu sekurese does the prisoner have secrecy mm. nolwekyo ebintu ebimu bwe babireeta you are excited about them kubanga abasabe bajja kuga nti oyo birundi muwagizi wa museveni tayagala tulonde no bo bali kyebagezaako kugamba omanyi nti bayinza n'okulya sente ewa pulezidenti ne bamugaa nti wayi abasibe beetaagayo etaano etaano kati gwokola eddaani certainly things ffe tuzitunuulira nemanya nti kakati ekyo ekyokulonda nti abasibe balonde ekyo waliwakiresa out of excitement wishagotuluzira gwe obanga enebweru omusajja akuba mukazi woolwenaleemu kiki ekinabeera mu kaseero kabasibe ngaomu wa museveni omulala bwabesige eh, nga baggaddewo muli munda eŋumi evuga muse eh, ekyabasibe n'abebweru okulonda eh. kyayise mu kooti nekola luling omulamuzikati omulamuzi eh, yalulinze nti polisi eya mm. minerals mm. eve mukirombe ekirombe kirimu erigo enkumi etaano abantu bakiyingiramu nga banbalwanira gun omulamuzi yatunudde ku mpapula ndooza nesente naga nti polisi eveewo polisi bwemala nevaawo enkya ekirombe kijja kuyingiramu emitwalo etaano nedda omulamuzi oyo ava e kampala agendereko yabajjawo ne tiagas they are not realistic these judges are not realistic they depend on the arguments kati ayinza okugamba why didn't the government side inform me hmm. kubanga leave the police the police mada muhagoling over leadership waliwo omusajja omutake omubbi ali wano fugitive ya aina sente ebitivu yagenda agula buli omu wano is it the reality if you remove the police do you have a stand for a stand by force which you are going to deploy but the judge i think was not given the sufficient information to understand kakati nze ebyebintu byammwe mbigambo kukyokulonda kyalenji yokajenda mwami eh, tamale eh, yabasibe eh, abasibe olwedde electoral commission yafulumya ddala olimapu yaayo ah, ah. and it has implemented ah, part of it nze nkugambye omusibe ali mukomera nga teyaligestalinganaomulonzi yatunuuliddwaekintu kyobusiru ebyo tobimbuulya nkugambye hmm. nti mujja kuwulira nti omusibe yatidde munne mukomera kuwagira museveni ebyo tobimbuulya ebyobusiru let them lose their human rights temporarily mm. make sure that people you take there are actually criminals but in many cases what these are saying these are not criminals hmm. ekyokubiri mulina okukitegeera nti ono akulira amakomera dokita gundi abasaija hmm. ayina phd dokita byabasaija ayina international connections nyingi bagiyita prisons kati ye mind ya kolonio gye baali balina mu kkomera mbuzi ekugga bagiyita mbuzi ekugga nyiniyo nagisanga nalufeenyi okufeenya okimanyi kwekogga hmm. nti akafeenyi ebbuga lya labisi bakozesanga amanyi ago tukyesawo epeople tuscare the younger people from committing crimes kakati today bagiyita prison services we rehabilitate you and go back to society nti omuwala gwe balaga mukafaananyi ngaalinnya omwana gwe bamuwa okukola ki simanyi six mont simanyi ki kikemuawutu kati bayinza n'omukolanga nti omuwala bo bali bakola loolo yaabwe mm. naye ffe baliyolisiti nze nga liyolisiti nkugamba nti andikand predict muddire abasibe balonde kitegeeza mujja kukubayo kampeyini kitegeeza mujja kugera olaba omusibe bwatta munne olaba eŋumi ebeera mu makomera